er lov, det. Jeg skal ikke ta ting over mikrofonen, men det, det bryr jeg meg ikke noe om. I dag er det en helt spesiell dag for deg og Jesus. I dag Herregud. Uh, ah. I dag så kommer han til å forløse noe i deg som du ikke visste at uh, skulle være i dag. I dag så skal du ta et skritt ut, og du skal ikke, ha, du skal ikke være redd. ingenting, For det, du kommer bare plutselig så tar du det skrittet uten at du veit det. Fordi du har sagt ja og, sagt, og tørt å gå selv om du har vært redd, selv om du har syntes det har vært skummelt, så har Gud Gud ærer deg som sønn fordi du har sagt ja, og fordi du tør å gå selv om du ikke tør. Så vil han opphøye deg og gi deg noe nytt i dag, denne dagen. Og jeg vet ikke hva det er, men du veit det når du får det. Og han kommer til å berøre deg veldig spesielt og veldig unikt, så bare forbered deg og vær klar. Og bare la han få gjøre akkurat hva han vil. Han kommer ikke til å skjemme deg ut, det veit du. Om det er helt på privaten eller om det er her, det er akkurat det samme. Men han kommer til å gi deg noe helt spesielt. Du skal bare fortsette å gå og fortsette å gå og fortsette å gå, for han har en veldig spesiell plan for livet ditt. Han har en veldig spesiell plan for ditt liv. Og tvil ikke på det. Du veit hva han har sagt deg. Han sa det for lenge siden, og han står ved sitt ord. Amen. Ah. Sånn skal det ikke tas over åpen mikrofon, men det får ikke hjelpe. Det er greit for meg her og nå. Ja, det er bra. Å, kjære Jesus. Å. Halleluja. Undervisning, ja. Ok. Har du bibel? Yes. Bra. Det har jeg jo. Halleluja. Kjære Jesus. Det er så mange lapper i denne bibelen. kan du spørre om det er noen som kan ta kjøkken og bake til onsdag til uka? Jeg vet ikke. Eh. Ja. Det er ikke et Guds selv om det står inni her. Det er tilleggsinformasjon. Det er mange som har mye tilleggsinformasjon. De legger til ting i Bibelen som ikke skal være der. Å, kjære Jesus. Har du hørt om misjonsbefalingen? Halleluja. Første Mosebok. Ja. <laughs> ja. ja. Altså, vi må jo gå tilbake til grunntegninga. Hva var det Gud sa først når han lagde mennesker? Kjære Jesus, jeg skal ha Gud. Første Mosebok, kapittel 1. Halleluja. Guds originaltegning. Kjære Jesus. Kapittel 1. Ja. Kapittel 1. Her står det utrolig mye bra. Vi kan ikke lese alt heller med akkurat i dag. Kjære Jesus. Fra øh, øh, jeg, jeg kommer meg etter hvert. Hvis du er bekymra for meg, så gjør det ingenting. Ikke be for meg, for da blir jeg verre. Uh, eh, 26. <laughs> Ikke be, sa jeg. <laughs> jeg kjente den. <laughs> Ja. Første Mosebok kapittel 1 fra vers 26. Og Gud sa Her har du den treenige Gud med en gang. La oss gjøre mennesker i vårt bildet. Etter vår lignelse. Han sier det tre ganger til og med. Oss, vårt, vår. Og de menneskene. Skal råde over havets fisker og over himmelens fugler. Og over fe, over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og så kommer det. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere, og råd, kjære, råd over havets fisker, og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden. Og Gud sa, se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø, og det skal være føde for dere, og til alle jordens dyr, og til alle himmelens fugler, og til alt som kryper på jorden, som det er levende sjeler, gir jeg alle grønne planter til føde, og det ble slik. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen den sjette dag. Guds opprinnelige plan var å utbrede sitt rike, hans rike. Dette er misjons... Kjære de. Dette er misjonsbefalingen. Originaltegninga. Sånn som Gud hadde tenkt det da han skapte deg og meg. Å, kjære Jesus. Og så skal du få den du tenkte på med en gang. Da, så du får den så tilfelle du trodde at jeg bare var sånn gammeltestamentlig <laughs> Lovisk. Matteus 28. Kjære Gud. Vi er Abrahams barn, Abrahams ett. Vi er kobla på sjølve tre. Selveste. Og vi er ikke adoptert engang. Vi er ektefødte barn. Vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Alt det gamle er borte, og alt har blitt nytt. Kjære Jesus. Huh. Matteus kapittel 28, vers 18. Skal vi ta den, da? Ja. Vi tar den da vi. Kjære Jesus. Vers 18 så står det Og Jesus trådte fram og talte til dem og sa Meg er gitt nesten all makt. All makt. Hvor mye, makt hvor mye makt har djevelen da? Ingen penger. Ja. Hvorfor oppfører, oppfører vi oss som om man har noe makt, da? Fordi vi ikke forstår det. <laughs> Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag, alle, til og med de du ikke liker. <clears throat> Alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Gjør alle folkeslag til disipler. Gjør alle folkeslag til benkeslitere som sitter og prøver å komme seg fra søndag til søndag. Nei! ikke nok da, om vi bare får dem inn på innsida av kirkelokalet og får dem over dørstokken og får holdt dem så noenlunde fast i stolen til preka er over. Er ikke det nok? Nei. Ja. Idet vi får dem på mest mulig møter, så de leser flest mulig bibler og ber penest mulig. Nei. Vi skal gjøre disipler. Det er oppdraget. Det er vi skal gjøre disipler. At det lærer dem Og det står først, faktisk, før det står altså 'idet dere døper dem'. Og så er det sånn I begynnelsen, som jeg sa i misjonsbefalingen, det var til Faderens og til Sønnens og Den hellige ånds navn. Og der er jeg nidkjær. Der er jeg nidkjær. For du må ha både Faderen og Sønnen og Den hellige ånds nærvær i livet. Du må være nøye på at eh, det er faktisk Vi døper dem og dynker dem ned i Guds nærvær og Hellig Ånds nærvær og Sønnens nærvær. At det må være tre, den treenige Gud vi proklamerer i dåpen. For hvis vi bare sier, for det er jo enkelte, de sier f.eks.: 'Jeg døper deg i Jesu Kristi navn'. Ja, jo, men det er faktisk ikke det Jesus sa. Jesus sa altså, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Du må inn i Guds nærværet, inn i Helligåndsnærværet, inn i Sønnens nærvær. Du må ha med alle tre aspektene, helt ifra den, den fødselen som foregår, i forhold til det at du blir begrava med Kristus og oppreist, ikke sant? Så er det til Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Det er de du skal vandre med videre. Det er de du skal gå med. Det er de du skal gå i takt med. Du må ha med hele det aspektet. For det er enkelte de har bare Jesus på baklomma. Bare døpt til Jesus, det er samme som Johannes som står på omtrent. Det er bare en sånn omvendelsesgreie med alt mulig fiksfaks og så det som masse gjerninger og greier. Men jeg er nidkjær på det. Vi døper dem til både Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn, så de blir kjent med Faderen som far, som pappa, som Abba, som den, som den levende, omsorgsfulle, gode Gud. At de har med seg det i fødselspakka med en gang. Selvfølgelig, du er født på ny. Du er, du er frelst fordi om du ikke har døpt deg. Det, det, skal, det er jeg også veldig nidkjær på. Men det handler om å gå et skritt videre. Når du blir moden og blir voksen, så handler det om dette her med at eh, vi har barnedåp og voksendåp. Ja, jeg går ut ifra at når du er voksen, så, tar, så foretar du ikke barnedåp på deg sjøl. Du må ha full neddykkelse. Full pakke. Og så blir du oppreist til å leve et liv i nærhet med Faderen og Sønnen og Den hellige ånds nærvær. Uh, ja, ja, der kunne jeg virkelig satt meg fast. Altså. Men jeg er veldig, veldig, veldig nidkjær på akkurat den biten her, hvis jeg kan bruke det ordet. Vi skal gjøre disipler, vi skal lære dem å holde alt det som Jesus har befalt. Det som Jesus har befalt, det som Jesus har sagt. Hva var det Jesus sa? Jesus sa i Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn. Og lære dem å holde alt de har befalt dere. Og da er det et løfte som er knytta på toppen. Helt der. Krontoppen. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og I Markus 16, vers 17 så står det og disse tegn skal følge den som tror. tror ja. Hva tror du på? <laughs> Halleluja! Yay! Det står jo mye mer der, da, men jeg bare dro ut akkurat den der. Men for deg som noterer, så er disse tegn Hvilke tegn? Se om dere kan Bibelen. Hvilke tegn skal følge den som tror? Å oh, nei, sånt gjør vi ikke i Norge. De fins ikke her. Nei, de er ikke her. Nei, nei, de er i Afrika. Nei. Det skal på det syke. Nei, syk, det er ikke syke her heller. Nei, nei, nei. nei de er det bare, det er bare sånne aposter som skal gjøre det. <laughs> dere skjønner at jeg tuller med dere, sant? Jeg håper virkelig ikke at noen tror at jeg ja. Det var kun da Jesus Ja, og det var kun apostlene osv. Det står at disse tegn skal følge den som tror. De som tror på meg, skal gjøre de samme ting. Se, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under føttene. Han som hadde all makt, har gitt det, ja. Sant? Takk, Jesus. Lukas evangelium, kapittel 1. Takk, Jesus. Dette siterer jeg så mange ganger, men jeg må jo bare gjøre det helt til det detter ned hos meg. i hvert fall. Ah, takk, Jesus. Maria. Lukas kapittel 1. Maria får et oppdrag som er helt umulig. Hun får et besøk av engelen Gabriel. Hun, er, hun har ikke noe som helst forutsetning for å kunne klare å utføre det oppdraget på egen hånd i det hele tatt. Oppdraget er kraftig, det er stort. Hun skal føde en sønn Hun har enda ikke vært sammen med noen mann. Det umulige får jeg beskjeden. Så står det da Vi kan ta fra vers 37, bare fordi det er så herlig. Jeg ser for ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig. Vi sier ja, men det går ikke. Nei, jeg kan ikke det. du, vet, du vet at jeg må jo få orden på økonomien min først. Og så må jeg ha ordentlig helse først. Og så må jeg få rydda opp med ektefellen først. Og så må jeg jo bare få Bare vent til jeg har fått lest litt mer i Bibelen til jeg har fått, liksom, fått døpt meg først, kanskje. Eller til jeg har fått gjort ditt og datt først. Vi har så mye sånn. Men Maria hadde ikke rekke noen ting. Ja. Står i vers 38. Da sa Maria. Se, jeg er Herrens tjenerinne. Allerede bekjente at 'jeg er Herrens tjenerinne' før hun hadde rekke gjort noe som helst, før hun hadde sagt, før hun hadde utført noe som helst. Og så sier hun 'det skjer meg etter ditt ord' og engelen forlot henne. Står det videre I vers 45 så står det 'salig er hun som trodde'. For fullbyrdet skal det bli som er sagt til henne av Herren. Maria hadde ingen forutsetninger og ingen forståelse av det Gud gjorde. Vi prøver å forstå Gud, vi prøver liksom å tenke ja, nei, men hvis det er sånn, så er det sånn. Og hvis det er det, så blir det det. Og hvis jeg leser sånn, så blir det sånn. Og så tenker vi ja, hvis jeg setter sammen det bildet og det, så kanskje jeg forstår mer av det. Og Jesus han sa dere forstår det ikke nå, men skal skjønne det siden. Jeg tror han sier det fortsatt. Vi forsøker å forstå Gud. Hvordan skal dette gå til, da? Jeg har bedt oss om vi skal utbre oss over hele jorda. Hvordan i all verdens land skal det, det gå? Det er jo umulig, Jesus. Maria fikk beskjed du skal bli gravid. Ja, men hallo, det er vel litt umulig. Du blir ikke bare gravid sånn uten videre. De fleste vet det. Jeg trenger ikke å ta den blomster og bier-greia med deg. Jeg håper jeg virkelig jeg slipper det herfra. Bare et lite tips. Det er ikke noe bier. Det blir ikke barn av bier. Honning. Jeg har en bror som lager verdens beste honning. Eh, han er ikke en bia, så det hørtes bare sånn ut. Nei, nå har jeg rota meg vekk igjen. Kjære Gud. Skjerpings. Maria gjenoppretta kvinnens stilling. Vi spoler tilbake til syndefallet, ikke sant? Eva. Kvinnen. Hun har fått mye skyld. Fått mye straff. Tenk, og Jeg husker, jeg husker jeg var jentunge, faktisk. Jeg kom jeg på det nå. Jeg var jentunge, jeg kjente ikke egentlig Jesus. Jeg hadde vært på søndagsskolen og litt sånt. Men da. Jeg husker jeg var så irritert på Eva. Jeg tenkte Hvorfor måtte du spise det eplet, da? Jeg husker jeg var så, barnslig sånn tro Hvorfor i all verdens navn var du nødt til å spise det eplet? Og jeg tenkte Hvorfor måtte det, liksom? Og hun har fått skylda for all verdens elendighet fordi at hun gjorde en feil. Men hun visste ikke bedre, for hun visste ikke hva Gud hadde sagt. Så ergo, så i og med at du ikke visste hva Skriften sa, eller hva Gud hadde sagt da, Det var jo ikke skrevet opp den gangen, men eh, Adam visste det jo, men han hadde glemt å si det bort. Så har han fått skylda for alt i sin ulydighet. Men Maria, med sitt ja, med sin lydighet, så gjenoppretta kvinnens stilling. Og jeg er ikke katolikk, altså. Bare, så liksom, vi bare avlyse alle sånne. Jeg må bare passe litt på, for jeg begynner å få litt rare e-poster for tida. Av folk som er og pirker i kommaene mine. Og det er interessant. Se, jeg er Herrens tjenerinne, meg skje etter ditt ord. Hennes lydighet gjenoppretta og gjorde starten på djevelens fall. Jeg må bare se hva jeg har ja, men jeg kan ikke snike i notatene. Jeg har notert, er jeg ikke flink? Halleluja. Takk, Jesus. Uh, <clears throat> I går Jeg har noe i, i neste runde som jeg, jeg, skal spare til neste runde, skjønner du, for det, det er så utrolig bra. Jeg må ta det beste til slutt. Halleluja. I går Eh, så fikk jeg lov til å oppleve det her med å gjøre disipler. I det dere lærer dem. Og det er vår oppgave. For vi er altfor plattformstyrt. Vi er altfor sånn at bare predikanten kommer og ber for meg. Bare predikanten sier noe. bare predikanten... Jeg skjønner det. Altså, ja, vi har en utrustning. Jeg, jeg er ikke dum. Eller jeg skjønner jo det når det brenner i nevene. Jeg skjønner jo det. Men det er noe med det at eh, han har sagt disse tegn skal følge den som tror. Det betyr at du er ikke utelukka. Du kan ikke bare skrive over ansvaret på en eller annen predikant. Du skal faktisk gå og gjøre de gjerningene som han har bedt av. Du kan ikke bare si ja, 'vent litt, skal jeg bare hente Solfrid'. Det går ikke, det. Vi hadde en herlig episode her. Eh, det er godt mulig å fortelle det sjøl, men altså det, Id hun satt og skulle be for henne mens hun venta på Solfrid, og dermed så smalt det en blodpropp. Eh, lenge før jeg rakk å komme. Han bruker den han vil. Men det som er, er at eh, <clears throat> mye av det som jeg sjøl savna da jeg var nyfrelst, det var at noen lærte meg. Jeg savna at noen viste meg. Jeg sa liksom 'Solfrid, lukk opp din hjertedør'. OK, hvor er den? Hvordan gjør jeg det? Jeg har ikke sett noe dør. Når jeg ser meg i speilet, så fins det ikke noe dør. Og det er altså, jeg har sett bilder av, det er jo håndtaket er på innsida òg, visstnok. da. Og jeg, altså, Vi har så mye rare sånne greier som vi bruker. liksom, ja, 'Bare åpne hjertet ditt', du jenta mi. Det går så fint at det mm, Ja, men når du ikke skjønner åssen du skal gjøre det, og sier at 'ja', og så må du bare be, vet du. Bare be! Slutt å si 'bare be'. Du skal ikke bare be. Det er ikke bare det, for det er dynamitt. Når du ber, så beveger hele himmelen seg. Og så sånne ting liksom, ja, så begynte jeg da å be for syke, da, for jeg tenkte dette, at du står jo i boka. Dere skal legge hendene på de syke, de skal bli helbreda. Ok, da, ja, men da gjør vi det, da. Det er den naturligste tingen i verden. Det er helt normalt. Ja, det er normalt. En ny skapning skal gjøre det. Og folk sa nei, men det kan du ikke gjøre. Jo, det kan jeg vel. Nei, det kan du ikke gjøre. Og så begynte jeg å gå ut på gater og strødde. Nei, det kunne jeg heller ikke gjøre. For det fikk jeg ikke lov til, for jeg var gift, så jeg måtte gå ut sammen med mannen min. Og jeg tenkte, men Han hadde jo ikke lyst til å gå noen plass, han var ikke frelst akkurat da engang. Vi setter så mye begrensninger på mennesker for å gjøre det som står i Skriften. Jeg trodde faktisk at det som sto i Bibelen, var sant. Jeg tror det fortsatt, da. Jeg bare for å ha liksom ha ja, var sånn at det virka ikke som de jeg møtte, trodde på det som Ja, men ja, jeg ser det står der. Men eh, ja, må ikke være så fanatisk, da. Hæ? <laughs> men det var liksom noe med dette her Og så, ble jo mannen min frelst, da, vet du. Og så smupp, vet du, så traff jo Gud han så, som et lokomotiv, så det sang etter. Og han begynte å be for sjuke. Og ingen som hadde sagt til han at han ikke kunne gjøre det. Og det skjedde jo ting. Og så oppdaga de Oi, han ble for sjuke. Han er ikke døpt. Han har ikke gjort det, han. Å! Neimen, kjære vene! Dette må vi ha orden på! Orden. For Gud er en ordensgud. Og dermed så kvelte de jo dette her frøet. Dette her, den nyfreste gløden, denne iveren. Du skjønner, du veit kanskje ikke helt altså, du, du, skal legge hendene på de syke, og du klasker i bakhuet overalt. Du veit ikke helt hva du holder på med. Samme det! Vi må jo gjøre det som står. Men det som er at når du er ny, da, så veit du ikke helt hvordan. Og så er det faktisk folk som har gått med Gud i mange år, og som heller ikke veit hvordan. hvordan skal vi da gjøre disipler? Idet dere lærer dem. Hva gjorde Jesus? Han lærte opp disiplene sine. Først så gjorde han det. Så gjorde han det sammen med dem. Så sendte han dem ut, sånn at de hadde liksom mentoren sin, og, han, og de kom tilbake, ja, var sånn og sånn, og dit og datt, sant? Og han sendte ikke ut bare de tolv, bare så du veit det, det var jo 70. Og så, etter hvert, så sier han Jeg skal ikke etterlate dere faderløse. Så du skal ikke gå aleine etterpå heller, skjønner du, etter at du har blitt opplært. Men det er vår jobb, det er din jobb og i går, da, jeg må bare si det, jeg må bare fortelle det, for jeg syns jeg synes det var så utrolig vakkert å se på. Fordi at vi har mennesker her som har nådegaver som er og Du trenger ikke være en nådegave, det er bare at Gud har gitt deg en tro og en visshet om at jeg ønsker å legge hendene på mennesker. Jeg ønsker å forløse, jeg ønsker å være med og be. Men i hvert fall så er det noe med det at eh, da kunne jo jeg da kommet og liksom bare bom, ikke sant? skal jeg, skal jeg be for alle sammen og alt mulig sånn og tro at jeg liksom er verdens navle. Men det er jo mye mer moro å se når andre. Det er jo, det er jo kjempegøy! Det er jo kjempegøy. Først må jeg ha gjort det sjøl. Først må jeg ha lært det sjøl, og praktisere det sjøl og utforske det sjøl. Det pleier å hjelpe at du har noen få erfaringer. Og jeg tror jeg har sett nok eh, av ting og tang til å tro at jeg kan litt. Bitte lite grann. Men i hvert fall, da. Så eh, tilbake til i går. Jeg er jo der igjen. Ja da, jeg kommer dit til slutt. Jeg finner, jeg finner igjen tråden, skjønner du. Så hadde vi jo tilfelle her hvor eh, vi hadde en som kom opp eh, og hadde fryktelige smerter. Fryktelige smerter. Det var så voldsomt at det, eh, hadde du sett ansiktet hans på nært hold. Eh, og det var så herlig, da. Så har vi da lydige mennesker som jeg bare sier kom, vær med og be. det var jo Jeg skal ikke si navnet deres på kamera, men eh, <laughs> Men det var så herlig, for det, det kom med en gang. Og våkne og med. Og så er det sånn OK, nå kan du be. Og så etter en stund så skjer det noe. Nei, ja, men da bare går du inn og så bare justerer du litt. Du bare justerer litt. Litt sånn, litt sånn, og litt sånn, og litt sånn. Og så er du praktisk i måten du justerer. Men det er jo samme det om det er jeg som legger handa på, eller du som legger handa på. Det viktigste er jo at mennesket blir helbreda. Det er jo det det handler om. Ja, det var jeg. Jeg hadde, åh, jeg hadde så varme hender. Jeg bare kjente det. var Bare så, åh, det og det kribla opp og ned. Og da, å, Gud, hva med meg? Nei! Nei det er at et menneske blir helbreda. Det er det som er målet. Om det så er eh, eh, eh, Samme for meg om det så er en ufrelst som kommer og legger handa på. Bare bli helbreda. For det er Gud som manifesterer sin herlighet. Men vi skal jo forløse det. Vi har fått den ære og den glede i å få lov å forløse mennesker inn i det her. Og gjøre disipler. Som gjør disipler, som gjør disipler. Og det tok litt tid. Vi er vant til det at særlig kristne folk er litt treige til å bli helbreda. Vet ikke hva det er med det der. Men det er, hvert fall, det er lettere med de som er på gata. Det er mye lettere, for når du kommer bort til dem, så blir de sånn 'Å, er du healer?' eller et eller annet. Og så bare tar de det imot. De bryr seg ikke. Eh, og, og, og, de blir og så sjokkerte hvis de blir friske. Altså, det, det, blir de jo stort sett alltid, da. Ikke sant, Lisbeth? <laughs> Ja. ikke sant? Det blir sånn 'Hæ? Nei?' Og det er så Men det, det, når Gud har begynt å bevege seg og berøre kristne mennesker igjen Sånn at vi blir helbreda også i kirka. Det er ekstremt viktig. Fordi at vi er en merkelig hær. Vi er godt bandasjerte. Noen hører ikke, og noen ser ikke. <laughs> Og, noen halter, og noen ligger rett ut. Og, ja, og Gud trenger å helbrede sitt folk. Han vil bruke oss til også å helbrede sitt folk, sånn at vi igjen går ut og gir videre det vi sjøl har fått. Så i går da, så, så ba vi jo for, eh, for eh, han Eller var jeg ba ikke så mye, jeg, da. Men i hvert fall. Og så skjer det da ting som skjer. Og det som er at når du da har fått litt, bitte grann, du har sett litt, du har lært litt, du har vært med på litt, så, så kjenner du igjen ting. Så, så, fikk jeg lov til å bare være med og komme med noen sånne kunnskapsord inn der, sånn at vi bare fikk forløst. Men så var det jo noen andre som la hendene på seg. Nå ber du sånn. Og så ba de sånn. Og plutselig, og det var, altså, det, det var noe av det herligste jeg har hørt på kjempelenge. For når han da sier at å, all smerten er borte, det tok ganske lang tid, ja. men all smerten er borte, så hører jeg bak han. å jøss! Halleluja! Egentlig Normalt sett så ville jeg tenkt å grøss, for akkurat det ordet der det, er, det, forbinder jeg egentlig ikke med, eh, med akkurat sånn lovprisning. da. Men, eh, men det var en, en spontane reaksjon. Nah! Men det var ikke det vi har bedt om, da. Hvorfor er vi overraska for at vi får det vi har bedt om? Det virker! Nå! Yes. Det er så herlig. Så når vi da gikk på nestemann, ikke sant, så var vi på igjen. Og da var det som at fikk jeg se to sånne herlige bakom deg. Så står det Jesu navn. Ja. Og så sjekker vi. Ja. Det var nesten bra. Ja, Jesu navn. Og så virka det, og så hørte jeg Å, jøss! Yes! <laughs> nydelig! Og det er verdt en applaus, altså, for det er bare så hjertelig. Det er så hjertelig når vi reagerer. For når du kommer der at Ja, vet du hva, nå ble en helbredet, altså. Halleluja. Pryse Gud. Det er sånn du får lyst til å opp og ta en piruett og bare Ja! Yes! Gud er her. Han bruker oss selv om vi ikke har riktig måte å be på. Det er ikke noen teknikker. Vi bare lever og er, ikke sant? Han gjør disipler. Jeg har ingen anelse hvor jeg er på klokka, så er, du får bare henge på som best du kan. Kjære Jesus. Oi, oi, oi. oi. Jeg kan jo ikke gå dit før i neste runde. Nei, det kan jeg jo ikke. Det har jeg jo veldig lyst til. Men <laughs> akevitt før, før, neste kan, kan, jeg det? Ja. det? Det er lov. Det er bare sånn en liten sånn. I Salme 8. Ja, det er lørdag. Ja, men jeg må jo være forsiktig, så Oi, her er jo rett oppi mikrofonen. Salme 8. Jeg har studiebibel, da, så jeg er veldig glad i studiebibel. Jeg elsker studiebibel. Jeg skjønner ikke åssen man kan klare seg uten. Åtte! Åtte! Salme åtte. Halleluja. Ja. Og jaså? Og hva skjer nå? Kjære ja, den, den var intern. Du får sikkert en forklaring etterpå. Vi kan like gjerne ta fra vers 1. Det er så kort salme likevel. til sangmesteren etter Gidit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Du som har utbredt din prakt over himmelen. Det er ganske merkelig at han kunne si det når det var så mye krig og elendighet. Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, Dine fingers verk, månen og stjernene som du har satt der. Hva er da et menneske? At du kommer han i hu? En menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Så du videre sauer, okser Jeg vet ikke hvor mange sauer du har under beina dine, men alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havets stier. Herre vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Og så tenker vi alle ja, men det er Jesus. Nei. Det er Guds opprinnelige plan, som vi leste i misjonsbefalingen. Dere skal råde. Dere skal råde over fiskene i havet, over dyrene, over planen, alt sammen. Dette her er den opprinnelige planen som Gud har for mennesket. Og så står det i forklaringa mi Er du her, eller har du gått hjem? En er her. Å, oh, der. Det står Gud skapte mennesket med en kongelig verdighet for at det skulle regjere over hans skaperverk. Men i vår falne tilstand er vi dypt ødelagt, og den majestet og herlighet Gud hadde tiltenkt mennesket, er fullstendig pervertert. Dog i Jesus Kristus gjenreises de som setter sin lit til ham. Tilbake til grunntegninga. Dere skal råde, dere skal herske over alle omstendigheter. Og det skal vi ha i neste runde når vi har tatt en liten pause. Der skal vi gå videre. Så vi kommer til å starte i samme måte også i neste, sånn at jeg bare gjentar. Sånn at vi er sikre på at du får det helt med deg.